сүйемін деші төртінші бөлімі оқыған қызы, сүлейменқызы авторы қарлығаш сүлейменқызы осы кезде ішке роза апай кіріп жатып қызым сен алып қайтуға келдім деді де асқатты көріп асқат сен әлі қайтпағансың ба кеш болып қалды ғой деді саламатсыз ба роза апай иә қайтқалы жатырмын дейді асқат немен қайтасың автобусқа отыра салармын ойбу қар жер болып тұр автобус күтіп отырғанша тоңып қаласың ғой қой жүр бізбен бірге мен сені жеткізіп салайын деді роза апай жоға әуре болмаңыз о не дегенім жүре ғой бұл деген роза апай сыртқа шығып бара жатып кәмшатқа есікті жауып шығуын өтінді асхат пен кәмшат екеуі сыртқа шықты апай оларды көлікте күтіп отыр кәмшат есікті жаппақшы болғанда сыртқы есік желмен артқа тартылып кетті кәмшат болса оны тарта алмай жатыр асхат оған көмектеспекші болып барып есікті ұстаймын дегенде кәмшат өзі ұстап тұрған орнынан қолын ауыстырып асқат дәл кәмшаттың қолынан ұстап қалды кәмшат ұялып қолын алып өзі бір шетке тұрды асқат есікті жап кәмшат есікке құлып салып екеуі де көліктің арқы жағына жайғасты роза апай асхаттан қай жаққа баратынын сұрады Асқат әпкесінің жайын айтып еді роза апай сырғаштың үйі емес пе деп әпкесін танитын болып шықты иә сіз әпкемді қайдан танисыз деп таңқалды асқат. о менің жан құрбым ғой ол сен оның інісі екенсің ғой демек деп күлді роза апай иә ол кісі менің әпкемнің қарындасы дейді асқат тіпті жақсы болды көптен бері өзіне баруға қолым тимей кетіп енді қазір соның реті келіп тұр өзімен бір келесіп сырымды тарқататын болдым ғой деп қуанып қалды роза апай асхат кәмшатқа қайта қайта қарап келеді дәл өз сезімін жеткіземін деп ойла оның анасы келіп қалғаны бір жағынан жақсы да болды өзі айтамын деп айтқанымен асқат та жел болып тұрған соң қайтуын ойлап тұрған болын. міне сарғаштың үйіне де келіп қалды есіктің қоңырауы басылған соң асқат болар деп есікті ашып қалған кезде алдында тұрған розаны көрген сырғаш қуанып кетіп оны құшақтап алады роза да оны құшақтап сүйіп жатыр қандай керемет тосын сый болды маған жарайсың көптен келмей кеттің ғой деді сырғаш а иә егер қазір асқат болмаса келмес пе едім кім біледі жолымыз бір болған соң келіп қалдық деді роза Асқат, сен де келіпсің ғой арт жақта тұрған асқатқа қарады сырғаш иә әпке роза апайға рахмет деді асқат. қой не тұрыс ішке кіріңдер деген сырғаш қонақтарды ішке кіргізді сырғаш дастархан жасап жатыр роза қызым бара ғой көмектесіп жібер деп қызын жұмсады кәмшат сырғашқа барып көмектесіп жүр роза кәмшат өте сұлу болып бойжетті иә деп қояды сырғаш арасында кәмшат жымиып рахмет апай деді екеуі тез арада дастархан жасап тастады «Хане, алып отырыңдар деп сырғаш оларға шай құйып жатып айтпақшы сен асқатты қайдан танисың деп сұрады сырғаш розадан роза күлді де есіңде ме қайбір кезде саған жұмысшы керек деп едім ғой иә міне сол жұмысшымды таптым а ол кім ол мен деп күлді асқат. мә сенен алар емеспін бұл деген жақсы жаңалық қой жеңгем әйтпесе уайымдап бітіп еді деген сырғаш қуанып кетті м бірақ бар ғой шынымды айтайын інің кішкене жұмысқа жоқ екен деді роза бұл жеңгемнің еркесі Ол өскен ғой үйде де осындай деп ағам күйіп пісіп жатса жеңгем шіркін ана ғой қайтсын әлі кішкентай ғой өзің көмектесіп жіберсеңші деп отырады ағам үнемі бұрқылдап қала беретін деді сырғаш бәсе бірден көзге түсті ғой сонда да өзі жалын қоймаған соң қабылдан, деді роза сонда да біздің бала біраз нәрселер жасай алады солай ғой деген сырғаш асхатқа қарады иә ол не екен деп қызықшылық танытты роза қане көрсетші өнеріңді асқат деді сырғаш асқат беті қызарып сала берді сырғаш күліп бұл өзі сондай ұялшақ бала деді ұялма асқат сенің өнеріңді көру бізге де қызық болып тұр деді роза асқат төрде тұрған домбыраны алып әсем даусымен ән шырқап берді кәмшат оның даусына қатты тәнті болды роза да қол шапалақтап о керемет дауыс қой шіркін табиғи талант деп осыны айт мен домбырамен өлең тартып ән айтқанды жақсы көремін білесің ғой күйеуіме сол үшін ғашық болғанымды деді роза иә ол да керемет айтады ғой ол қашан келеді деді сырғаш жақында келеді бұйырса деді роза аман есен келе берсін деді сырғаш әмин сырғаш пен роза келесі бөлмеге ескі суреттерді тамашалауға кіріп кетті Асқат пен кәмшат оңаша қалды жалғасы бар